Ciao! Allora, oggi vi parlo di questo blush della Essence e si tratta della linea The Matte Touch Blush il colore è un 10 Pitch Me Up e dato che l'ho finito, qui c'è lo swatch eh, la confezione è un 5 grammi e questi eh, blush sono fantastici per me perché sono completamente opachi io li trovo e intanto questo colore mi piace perché io non voglio i colori troppo scuri questo è molto carino, molto tenue è perfetto per dare un attimo appena un tocco di colorito io mi piace tantissimo e poi è completamente opaco cosa per me molto importante perché io adoro questo tipo di prodotto e, ehm, oltre a essere opaco quindi matte dura davvero tanto colora mh, mm, proprio dà appena un pizzico di colore quindi appena una passata è perfetto si sfuma bene ma ne serve davvero poco prodotto e dura davvero tanto quindi non fa macchie, non, è, non si sposta e non scompare certo durante il giorno tende un po' ad affievolirsi però è stratificabile quindi possiamo applicare durante il giorno un altro strato quindi tranquillamente ed si va a eh, amalgamare bene con tutto il resto del trucco io trovo che questa linea sia davvero fantastica e oltretutto è low cost quindi davvero wow cosa dire, eh, se l'avete provato fatemi sapere come vi siete trovate altrimenti ve lo consiglio vi consiglio di provare questi matte touch blush della Essence se vi sono stata utile mettetemi un like al video e iscrivetevi al canale così non perderete le prossime recensioni beauty. Ciao ciao!